اب میں اپنے بھائیوں کو ایک دو باتیں عقلن بھی سمجھانا چاہتا ہوں اے میرے بھائیوں آپ لوگ خود تسلیم کرتے ہو کہ وہ لوگ نیک ہیں اللہ کے دوست ہیں میرے بھائیوں جسے اللہ رب العزت اپنا دوست بنا لے جس کی قبر کو اللہ روشن کر دے جس کو جنت کے اندر محل کی خوشخبری مل جائے اس کو ہمارے بنائے ہوئے کبوں کی اگر بتیوں کی ٹیوب لائٹوں کی چادروں کی کیا ضرورت ہے میرے بھائیوں چادر کی ضرورت گھر میں محترمہ کو ہے اکثر لوگوں کی بیویاں گھروں میں پردہ نہیں کرتی لیکن بابا جی کی قبر کے اوپر جا کر کر پانچ سو کی چادر چڑھا دیتی ہیں میرے بھائیوں بابا جی کی قبر کے اوپر ویسے بیس من مٹی کی بہت بھاری چادر ہے چادر کی ضرورت گھر میں محترمہ کو کو ہے ان پردہ کروائیں اسی طرح میرے بھائیوں وہ نظر و نیاز وہ پیسہ وہ جانور جو آپ آستانوں پر لا کر ان شیطانی بھیڑیوں کے حوالے کر دیتی ہو وہ پیسہ وہ نظر و نیاز وہ جانور آپ لوگ اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں کسی فقیر کو کسی مسکین کو اللہ کے نام پر دے دو تاکہ تمہیں اجر تو مل جائے وہ شیطانی بھیڑیے مجاور جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورت توبہ آج نمبر چونتیس کے اندر یوں ارشا فرمایا یا روحبان سبيل اللہ ارشاد فرمایا اے ایمان والوں یہ بہت سارے درویش بہت سارے مجاور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جاتی ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیتی ہیں اے میرے بھائیوں یہ لوگ آپ کے مال کے بھی چور ہیں اور آپ کے دین کے بھی دشمن ہیں اس لیے میرے بھائیوں ان سے اپنے مال کو بھی محفوظ کر لو اور اپنے دین کو بھی اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو دوسرے کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش کرتی ہیں میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو ان صالحین کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں بڑے ہی لوگوں کو مسلمان کیا ہے اے میرے بھائیوں ان صالحین نے جو محنتیں کی ہیں جن لوگوں کو بھی مسلمان کیا ہے جو نیکیاں بھی کی ہیں کیا ہمارے لیے کی ہیں کیا وہ لوگ قیامت کے دن ہمیں اپنی نیکیاں دے دیں گے اللہ رب العزت نے صورت الجازیا آج فلنفسه جس نے بھی نیک اعمال کیے اس نے اپنے لیے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا یا بنتی عملی اے میری بچی عمل کر میں قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا میرے بھائیوں آپ لوگ خود نیک بنے خود نمازوں کی حفاظت کریں اکثر لوگ خود تو نماز پڑھتے نہیں ہیں لیکن دوسروں کی محنت پر ان کی بڑی نظر ہوتی ہے ہمارا فیس بک کا صفحہ Urdu Islamic messages U R D U I S L A M I C M E S S A G E S ہے ہمارا واٹس ایپ کا نمبر zero zero nine seven three three three one nine zero six two seven ہے